Merhaba ben Sait Özcan. 2 dakikada öğren video serisine hoş geldiniz. Bugün sizlere Google E-tablolar üzerinden 4 işlem nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Ee, şimdi gördüğünüz gibi şu şekilde bir e-tablo oluşturdum. Burada isim, sınıf, birinci ödev notu, ikinci ödev notu, üçüncü ödev notu, dördüncü ödev notu diye bir e, sütunlar var. Burada rastgele sınıflar, isimler e, ve notlar mevcut. Bir de en sağda ödev notları toplamı diye bir sütun oluşturdum. Şimdi e, formül kullanarak bu ödevlerin toplam değerini nasıl alacağız bunu göstereceğim. E, öncelikle bunun birkaç yöntemi var. İlk yöntem şu eşitlere basıyorsunuz e, ve buraya topla yazıyorsunuz. Topla yazdıktan sonra bu sütunların tamamını seçiyorsunuz ve parantezi kapatıp enter'a basıyorsunuz. Size sütunlardaki bütün değerlerin toplamını veriyor. Şu köşedeki noktaya tıklayarak da aşağı bunu sürüklerseniz bütün sütunların karşısındaki toplam değeri sizlere gösteriyor. Şimdi 4 işlem dedik. Mesela bunların ortalamasını da alabilirsiniz. Burada tabii bir de bölme işlemi koyalım. E, ee, 4 tane notumuz olduğu için şurada formül çubuğuna gelip burada topladıktan sonra eğer bir de bölü işareti koyarak 4 derseniz e, otomatik olarak bunların e, ortalamasını da almış olur. Aşağı doğru sürüklediğimizde e, ödev ortalamalarını da bu şekilde almış olur. E, e-tablolarda 4 işlem bu şekilde yapılabiliyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı ve katılmayı unutmayın. Üyelere özel videolardan faydalanın. Görüşmek üzere.